Na, bekapcsoltam a mozit. Lehet mozizni. Létra nélkül. Megy az élő? Ne, nem élő, mert lemerült a... Ja, nekem is. Mert én meg egész délelőtt toltam már. benket valaki... Hogy mióta vannak fel? Nem tudom, én, nem, én az állatkertnél akcióztam ma délelőtt. Ott mi volt? Kiratbetegítő. Ja. Hát, na, most még vissza kell mennem pénteken, mert én reggel 8 óta fotózom az iratokat. Azt megtudtuk, hogy a nem létező megvalósíthatósági tanulmányra azért szerződést kötöttek. Többet is. Mócár Béla, mint faszakért. Kiabáljatok! Valaki beszél? Nem Igen. Valaki egyáltalán is. Most mentek fel rendőről veszetnek. Ordítsatok! És sűnben vannak, hogy nehogy lássunk valamit, szokás szerint? Körbeállják hogy a gépen. Ja, azt mondom, hogy nehogy lássunk valamit szerintem nem csak így oda. Ö, is. Mindent felveszünk kamerára! Ők is. történt, Most máztak fel a rendőrök hozzá. mentek? Hoztam forró. Ez, hogy elment. Föl.